Saluton carai, cae bonvenon al mia Zamenhofa milito. Mi volas hodiau ulegi con vi parton e la parolado en la quina congresso 1900 nao en Barcelona. Temas pri congresso un ordinare oni preter attentas char eh, shinas che ne uh, multe por diri zamenhof facte diras en la non ai congresso mi havis ion por diri al vi tial ce la malferma de la congresso mi parolis longe hodiau mi havas nenion gravan por diri tial mi parolos mal longe vi scias qui esas nia celo. Vis cias, cia estas la sola voio, per quiu ni povas atingi tiun celon. Ni marshu do antauen diligente cae harmonie. Se ni demandos nin, cio ni faris en la jus finiginta inter iaro, ni povos respondi, ni sane vivis, ni crescis, ni fortigis en ciui rilatoi kian grandan signifon tio havas. Tion povas compreni nur tiui, kiui comprenas la tutan gravetson cae mal de nia fero, cae kiui mem laboris por gi. Ciel en la iaro i pacintai, tiel anca en la iaro jus finiginta, multai el vi laboris por nia comuna fero, con granda fervoro cae sindonezzo. Al ili, la esperantistaro esprimas sian koran dankon. Bone. Shainas banana i vorto e cune. Tiui. Sed effettive ili ne estas. Ni sane vivis. Kiel grava i vorto e hodio. Ni Ni crescis. Kai comprenebre ne temas nur pri infano e li parola spri adulto e doni kreski sankao e nia consiglio e nia animo. Tio anka esas grava fero. Oni neniam cesas kreski. Se oni vere vivas kai ne plu vivas oni ciam crescas. Kai la cresco portas fortigion en ciui rilatoi kiu i valoras la penon. Do, mi pensas che en ci tiu i malfacila i tempoi ni povas memori pri ci tiu i vortoi. Vivi sane, cresci cae fortigi, en ciui rilatoi, ciui valoras la penon. Teni. Nu, jen cio por hodiau. Mi core dankas vin pro vi atento, kai ni revidos nin morgau, kai nun tempe mi volas diri che nun mi attentigos pri la tecnica e partoi de la Zamenhof e meditoi citio semen citio un semen finon ca ja restas nur nia saluto antauen sen fine.